Welcome students now we will see brief course of class 8 math day 5. पहा यामध्ये क्वेश्चन आहे लेट सॉल्व फाइंड य C by both method list method and prime factor method and compare answer S of ten and fifteen by list method असा एक कॉलम आहे F of ten and fifteen by using prime factor method using product असा एक कॉलम आहे आणि यामध्ये is answer is same by both method tick mark on correct option हा एक क्वेश्चन आहे पहा आता आपण पाहूया S C F of ten and fifteen by list method factor of ten आहेत one two five and ten factor of fifteen one three five and fifteen पहा यामध्ये कॉमन आहेत हे वन दोन्हीकडे आहे आणि फाईव्ह म्हणजेच कॉमन फॅक्टर आहेत वन अँड फाईव्ह यामधील ग्रेटेस्ट फॅक्टर हा फाईव्ह आहे तो आपण इथे कॉ greatest factor in common factor five घेतला आणि that's why S C F of ten and fifteen हे फाईव्ह आलेलं आहे या लिस्ट मेथडने ने आपण using prime factor method using product पाहणार आहोत तर prime factor of ten is equal to two into five prime factor of fifteen three into five यामधील कॉमन फॅक्टर हा फाईव्ह आहे या कॉमन फॅक्टर हा एकच आहे त्यामुळं ग्रेटेस्ट कॉमन फॅक्टर हे सुद्धा five so yes C F of ten and fifteen हा फाईव्ह आहे युझिंग आपण प्राईम फॅक्टर मेथड या मेथडचा यूज करून हे फाईव्ह आलेलं आहे मग खाली क्वेश्चन आहे पा is the answer is same by both method tick mark on correct option पहा दोन्ही मेथडने आन्सर हे फाईव्ह चाललेलं आहे म्हणजे सेम आहे म्हणून आपण यस या आन्सरवर टिक मार्क करणार आहोत थँक्स ऑल ऑफ यू